အဲတောင်ကပြည်သူတွေကိုပြောချင်တယ်တောင်ပြည်သူကော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးလာနေပါပြီ